इंडस्ट्री के अंदर हम दो टाइप के टेप्स यूज करते हैं एक फॉर्मिंग टेप और दूसरे होते हैं कटिंग टेप्स कटिंग टेप्स वो टेप्स होते हैं जिसमें हम माइन्यूट मटेरियल जो है कट कर सकते हैं कटिंग टेप का जो पिक्चर है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये हमारा कटिंग टेप्स है जिसमें फ्लूट्स बने हुए हैं और एजिस से जो है माइन्यूट मटेरियल रिमूव होता है वहीं अगर फॉर्मिंग टेप की बात करूं तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस टेप होंगे इसमें थ्रेड्स जो है कंटिन्यूसली बनी होगी फॉर्मिंग टेप बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं और इनके ऊपर जो कोटिंग होती है टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग होना ज़रूरी होता है जिससे जो है मटेरियल को डिफॉर्म करके जो थ्रेड्स बनाए जाते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब भी आप टैपिंग कर रहे हैं तो अपने टेप को पहले देखना होगा कौन सा टेप हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हम होल साइज़ को बनाने के लिए पहले हम फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं और हर एक टाइप की थ्रेड के लिए अलग फॉर्मूला हमको यूज करना होगा ठीक है तो मीट्रिक थ्रेड्स होती हैं उनका तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है आपको जो है डायमेंशन इस टाइप से दी रहती है जैसे M ten into one point five इस टाइप की डायमेंशन आपको दी रहेगी तो इसमें आपको क्लियर है कि टेन जो दिया हुआ है वो नॉमिनल डायमीटर है मतलब मैक्सिमम डायमीटर जो है थ्रेड का वो है और 1.5 जो है पिच है इसका जो फॉर्मूला रहेगा thread diameter minus thread pitch equal to D तो ये फॉर्मूला रहेगा कटिंग टेप के केस में जब हम बात करेंगे फॉर्मिंग टेप के केस में तब हमारा जो फॉर्मूला होगा thread diameter minus thread pitch upon two equal to D यहां पर आपको जो है थ्रेड पिच का हाफ वैल्यू जो है उसको माइनस करना है क्योंकि फॉर्मिंग टेप में हमको बहुत ही कम मटेरियल चाहिए जिससे हम थ्रेड बना सकें ठीक है तो थ्रेड पिच जितनी रहेगी उसका हाफ जो वैल्यू रहेगी उसको माइनस करेंगे थ्रेड डायामीटर में से तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें डाया मेंटेन करना है ठीक है हम ले रहे हैं नॉमिनल डायमीटर ठीक है इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टी जो है नॉमिनल डायमीटर है मतलब मैक्सिमम डायमीटर है अब बात करते हैं एनपीटी और बीएसपीटी थ्रेड्स के लिए बीएसपीटी थ्रेड्स जहां पर हमको करनी है यानी टैप हमको करना है वहां पर हमको जो साइज दिया रहता है ड्राइंग में आप जब देखेंगे तो one by four dash twenty T या three by eight nineteen T या इसी टाइप से जो है आपको साइज दिए रहेंगे तो यहाँ पर वन बाई फोर जो होता है ये एक्चुअल में साइज होता है मतलब नॉमिनल पाइप डायमीटर है उसका साइज रहेगा तो वन बाई फोर को आप जो है जो भी चार्ट रहेगी उसमें से आप वैल्यू निकालोगे जो नॉमिनल डायमीटर रहेगा ठीक है उसके बाद ट्वेंटी टी रहेगा इसका यूज करना है फॉर्मूले में तो फॉर्मूला है thread diameter minus 0.975 upon TPI equal to D ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगाना है आपको कटिंग टेप के केस में यहां पर दो केस मैंने आपको बताया ना वहां पर कटिंग टेप के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है T D minus zero point nine seven five upon TPI equal to D यहां पर टीपीआई वैल्यू आप ट्वेंटी रख देंगे और टी डी की जगह पर आप रखेंगे zero point two five one by four है तो वहां पर आपको वन बाई फोर की जगह पे पॉइंट टू फाइव ये वैल्यू इंच में दी हुई है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा जो वैल्यू इंच में दी है उसको इंच में ही रखना है अगर आपको एम mm में कन्वर्ट करना है तो आप पहले डायमीटर निकाल लीजिएगा जैसे कि फाइनल रिजल्ट आ जाएगा थ्री ये रिजल्ट आया इसमें आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर मतलब एम mm में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू एम mm में मिल जाएगी तो ये साइज़ आपको मेंटेन करना होगा होल का कटिंग टेप्स के केस में एनपीटी और बीएसपीटी थ्रेड्स जो रहेंगी उनके केस में ठीक है दूसरा फॉर्मिंग टेप के केस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो देखिए T D minus zero point five one upon TPI equal to D ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर्मिंग टेप के केस में जहां पर आपको साइज दिया रहेगा one by four dash twenty TPI मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है इसको जो है आप इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वन बाई फोर की जगह पे zero point two five minus zero point five one upon twenty equal to zero point double two four five ये वैल्यू आ गई इंच में अब इसको एम mm में कन्वर्ट कर दीजिए ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर से तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया कि टैपिंग के लिए हमको जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो यही रहेंगे बस इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा एक तो कौन से टाइप का कटिंग टेप है दूसरा कौन से टाइप की थ्रेड है वो वाला तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा अगर ऐसी कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो अभी के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो